我们林口有机村呢，我们涵盖的范围是林口区呃南市里、好青浦里、下福里、顶福里，然后这些地方。那我们的南市这边有种有机蔬菜，那在呃青浦那边有种芽菜。那我们的芽菜比较特别，是我们全国都全国唯一的就是用全部都是用有机种子去种的芽菜。然后还有呃鼎福鼎福呢有。 有机蔬菜就是有两家有机蔬菜，还有比较特别是我们有有机米啊，然后在呃下福那边也是有有机蔬，也是有种有机蔬菜还有有机草莓哦，刚还有讲南势还有一个特别的就是有机茶叶，所以我们新北呃，我们林口这边其实呃有机的作物其实涵盖比较很多很多。 这是我们很荣幸的，可以跟醒吾科技大学合作有机菜在林口的竞赛。那欢迎全国的年轻人一起来参加。呃，我是雨林有机农场的算你主人吧，对我叫邱雨林。对，那我们在这里，我们在林口这边大概从农快十一年，呃，民国九七年到现在，然后。 嗯，我们这十几年间呐，人口其实变化很大很大。那嗯。 呃，在有机农业这方面，就是每每每几年、每几年就有一些一些人回农。那我们现在呢，其实很想要推广的，就是因为林口的农地其实有很多，那林口其实是个很不错，就是可能种蔬菜或种做有机，其实也很不错的地方。那我们现在想想带动呃林口有呃林口林口的有机农业，所以呢，我们现在在推广林口有机村。